ঘৰ তৰে ইতি ৰাতি শুনিছো নিয়ৰ ৰুঞ্জুন ঘৰ তৰে ইতি সেমেক ৰাতি শুনিছো নিয়ৰ ৰুঞ্জুন লিখিব খুজি তুমি হেৰ বারে বারে কবিতা প্রেম খরতরে ইতি খেমেকা ৰাতি শুনিছো নিয়ৰ কথা মোৰ মনৰ কোঠালিত কোনে আহি টুকুৰিয়ালে মনৰ ভাৱনা নিৰৱে আহি কোনেনো জ্যোতি পেলালে ti, Juni হাতে দেখো সকা মকা কই এখনি আসল ঘুরিলে আউন্নগামুর মনর ভাবনাই এতি জেন দিখা পালে পালে ৰাতি শুনিছো নিয়ৰ ৰুঞ্জুন শৰতৰে এটি ৰাতি শুনিছো নিয়ৰ ৰুঞ্জুন লিখিব খুজি চমকি হেৰ বাৰে বাৰে কবিতা প্ৰেম শৰতৰে राती दर राती